дене инерция боюнча кыймылда сиз бул нерсени көп жолу көрсөңүз бирок бул кайсы кубулуш экенин балким айта албай келгенсиз баардык каралган мисалдарды бир фраза менен гана айтса болот дене инерция боюнча кыймылда бала шайбаны тепти шайба муз үстүндө инерция боюнча кыймылда кайыктагы адам калактарын көтөрүүдө кайык болсо инерция боюнча кыймылын улантууда жүгү баруна кыймылын баштады жүк инерция боюнча кыймылсыз калууга аракет кылды бирок унанын кыймылына карама каршы багытына салыштырмалуу кыймылда Уна бурулду жүк сырткы бөлүгүнө кысылып кайра түз бир калыптагы кыймылды кармаганга аракет кылууда поезд дароо тормоз бергенде инерция боюнча жүргүнчүгө койгучтун үстүндө турган баштык дароо кулайт